ඉත මාළු වලට ලුණු කහකුඩු එතකොට ගස් ලැබු කොලයක් එහෙම හීනියට කඩලා දාලා හොඳට අතුල්ලාගෙන සෝදා ගන්න ඕනේ සැරයක් විතර හොඳට සෝදා ගන්න ඕනේ. මාළු එකේ යදගන්න ගම්මිරිස් සුදුලූණු ගොරකා එනසාල් කරාඹු නැටි ගලේ හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. ගොරකත් එක්ක ලුණු කැට අඹරනකොට ගොරක ටික හොඳට ඉක්මනින්ම හැඹරෙනවා. ගම්මිරිසටත් ඒකටම දාලා දෙකටම හොඳට අඹර ගන්නවා. දැන් වතුර චුට්ටක් දාලා මේ විදිහට ගලේ තියෙන ටිකත් හොදලා අඹරගත්තු මිශ්‍රණය දාපු එකටම මේ විදිහට ගන්නවා. එදිනසාය ඇට හතරක් කරාබන ඇතිස් හතරක් වංගිටිට දාලා හොඳට පාට වෙනකම් හොඳට බැද ගන්න. තුන පහ කුඩුත් හැඳි හතරක් විතර මේ මිරිස් කුඩු වගේම රන්වන් පාට වෙන්න බැද ගන්නවා. ගලේ අඹරගත්ත ගොරක සුදුලූුණු මිශ්‍රණය අපි මේ බැදගත්තු තුන පහයි මිරිස් එකටයි මේ විදිහට දාලා කලවම් කරගන්නවා ඒකටම ලුණු වතුරත් දාගන්නවා ලුණු දානකොට බලලා දාගන්න ඕනේ ගොරකයකටත් ලුණු දාලා අඹරගත්ත හින්දා දාලා මිශ්‍රණේ හදා ගන්න දැන් මාළු එක අරගෙන ඒකට මේ විදිහට දාලා හොඳට කෑලි වලට හොඳට අනා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට අනාගත්ත මාළුවෙක මේ මාළු කෑලිවල මේ අපි කැපුම් යොදලා තියෙනවා. ඒ කැපුම් වලට හොඳට මේ ඇතුළට කාවදින්න විනාඩි 20ක් විතර මාළුවෙක මේ විදිහට තියලා තියෙනවා. දැන් ඇතුළේ හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පොල් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට හට්ටියට දාගන්න. හැන්දක් විතර දාගන්නවා ඒත් එක්කම අමුමුගේ තම්පේ කරපුවා අපි මාළු ටික මේ විදියට දාගන්න ඕනේ. මේ විදියට මාළු එක පෙරලා ගන්න ඕනේ හොඳට. උඩුකටු කෑලි ටිකක් මේ විදිහට මාළු එකට එකතු කරගන්න. මාළු එක විනාඩි 4ක් විතර මේ විදිහට වහලා මද ගින්නේ උයා ගන්න ඕනේ. මාළුවේ යෙදගත් භාජනයේටම වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට මාළුවට එකතු කරන්න ඕනේ. විනාඩි 40ක් විතර උයා ගන්න. මාළුව ලිපේ තියලා විනාඩි 20කට විතර පස්සේ ලුණු බලන්න ඕනේ. ලුණු මදි නම් මට නම් ලුණු මදි වගේ මං චුට්ටක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මාළු එක තියලා විනාඩි 35ක් ගිහිලා තියෙන්නේ. හොදි ඕන අයට දැන් මාළුව බාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ විදිහට අඟුරු ඇදලා පැයක් විතර මේ මාළු එක මේ විදිහටම වහලා තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳටම හොද්ද හිඳෙනවා. මාළු කෑලි ඇතුළ හොඳටම රතු පාටට හොඳ රසට මාළු එක තියෙනවා.